मासूम मासूम जाओ चलो चलो मेरा मोबाइल मेरा मोबाइल बस हो गया अच्छा जल्दी ओ भाई भाई पे थैंक यू ओके ओके चलो चलो अभी नहीं गया कितने बार लोग सर जा रहे हो थोड़ा इस तरफ सर सर यहाँ पे सर सामने भी सर मेरी तरफ सर यहाँ पे सर यहाँ पे इस्माइल सर आपके लिए हाँ एक सर्जी का लेना सर इस तरह भी सर हाँ सर या प्लीज please, यस yes. एक केक भी रख दो यार भाई एक गुलदस्ता है क्या हाँ, एक गुलदस्ता अच्छा, इधर इधर इधर से गरम पाजी यहाँ पे गरम पाजी यहाँ पे गरम पाजी सामने पाजी सामने सामने एक मिनट रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ एक मिनट गरम भाजी वही सोच रहा हूँ रोल रोल का जमाना सब डिजिटल सर सामने सर यहाँ सर सर यहाँ पे सर सर एक्सक्यूज मी कौन सा इधर कौन सा यार एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड मैं निकल रहा हूँ ऋतु एक एक सेकंड आप काम शुरू करो भाई पीछे जाओ थोड़ा क्या बात है परफेक्ट हाँ, हाँ. दादा दादा जरा साइड हो गई happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to happy birthday sir एक एक सर एक एक रिक्वेस्ट है हम सब फोटोग्राफर आपके साथ फोटो निकाला जाए सब एक साथ ये गुलदस्ता देता आप उस पे हाँ। जाओ जाओ एक मिनट एक मिनट रोहित मिनट ए धीरे धीरे हाँ। रोहित एकदम आराम से हट ना पीछे आराम से आराम से आराम से तुम्हारा आराम से चलो चलो सब लोग मारा चलो चलो हो गया मारा चला जा लोग जाओ ना आप पहले नवीन ऐसा बोला ना ऐसा ऐसा ऐसे ना कितना फेंकना दादा आप प्लीज क्लियर हो happy happy birthday Dharam ji happy birthday to you sir आप ही पहले पहले आप खा लो सर बार बार दिल हजारों साल ये मेरी है धर्म जी एक मिनट हाँ, क्या बात है सर एक मिनट एक सेकंड सर एक एक रिक्वेस्ट है हम सब फोटोग्राफर आपके साथ फोटो निकाल सब एक साथ ये गुलदस्ता हटा देता तो आप उसमें अरे थोड़ा सा लाइट हैप्पी बर्थडे सर अरे यार फिर से लाइट दिया देखो इस तरफ भी सर सर सर यहाँ पे सर सामने देखिए सर मेरी तरफ सर तो यहाँ पे सर एक सर यहाँ पे सर आपकी लेफ्ट साइड ओ एक सर जी का ऐसे ही लेते हैं क्या हाँ हाँ एक सर जी का लेफ्ट सर ये सर इस तरफ सर हाँ सर वंदे भारत न्यूज़ सोलो क्या प्लीज मैंने ये गर्म पाजी अच्छी हम्म, वही सोच रहा हूँ <laughs> रोल रोल का जमाना सब डिजिटल सर सामने क्या बात है सर और सर एक मिनट क्या बात है sir thank you sir thank you thank sir thank you sir सब थैंक यू एक सेकंड एक सेकंड मैं निकल रहा हूँ दिनेश सर एक एक एक आ गया था नेट में एक फोन एक सेकंड आप आप आइए आइए लाइट लेना तो यहाँ पे थैंक यू थैंक यू पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे Obrigada.